Mi naitwa Denzel Washington. Some people call me Deja Vu. Some people call me Copa de la Vida. Some people call me Viva Carlos Santana. Some people call me Tyrese. Some people call me Justin Timberlake. Yote ni majina yangu. Nilisafiri Ili jina mliloliandika hapo, huyu bwana nilikutana naye katika jiji la Turin kipindi naenda Milan, Italy, kwenda kukutana na Inter Milan ambao nilitaka wanifanyie connection na Interpol, lakini Interpol waligoma mpaka nilipoenda kuchukua visa Intertoto. Intertoto katika maelezo yangu niliwaambia mimi ni international